я потерял мысль. Звук. Всем привет, вы на канале Пенти Краша. И вот что я вам скажу. Ушла эпоха. 11 лет напротив Кремля, где стоял шикарный пустырь на месте бывшей гостиницы «Россия», которую снесли в 2006 году. Сейчас разбили парк, назвали его «Зарядье». Поставили подвесной парящий мост, на котором мы сейчас заберемся и сделаем пару рисунков. Он находится между Китай-Городским проездом улицы Варваркой и Москворецкой набережной. Друзья, мы добрались до моста. Сегодня первый день, когда его открыли для обычных посетителей. Я думаю, тут сегодня вряд ли удастся что-нибудь рисовать. Мы сделаем пару эскизов у входа на мост и рядом с церковью, может быть. В 2013 году международный конкурс на разработку парка выиграло Нью-Йоркское архитектурное бюро Гильдер Скорфидио и ландшафтные архитекторы Hard Ravis Associates московские урбанисты City Makers. Проект финансировался полностью из бюджета города и по разным оценкам стоит 27 миллиардов рублей. Да, ну, в общем, мы порисовали чуть-чуть в парке. Я там сделал рисунок, который, надеюсь, все отгадали. И после того, как народ самого моста рассосался чуть-чуть, через полтора часа наших выражений и творений, я, собственно, обозначил стоимость этого всего проекта. Как тебе результат? Великолепно. Великолепно. Вот, нам сказали, что парк до 1 октября будет действовать в тестовом режиме, а потом... А, потом он начнет работать круглосуточно. Да, мы на это надеемся. Нас два раза прогоняли, в итоге я Лене сделал несколько рисунков в стиле Эрика. <laughs> совершенно их делать не умею. У нас Коля, поэтому спец в России. Ну вот, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Пока! Пока!